What's up mga ka-dragon? Welcome to Dead's Island Resort. Another day, another challenge na naman ang gagawin ko at ng mga kasama ko. So ayun, ang naisip namin challenge ay ang mannequin challenge. So ayun mga ka-dragon, maya maya lang ay gagawin na namin ang challenge. At hindi lang yon ililibot pa namin kayo sa Dead's Island Resort. So ayun, punta na natin sila para masimulan na ang challenge na aming gagawin. sexy and I know it. fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. agad ang ating mga kasama. Hey! Respect na sila. Hey, hey! Taas. Yun, mga katrayer doon, pakasag na. May ato mga susunod, dami pa sila doon. Pinando pa po nila sa taas. At sino ba ang susunod? Sino ba? Sino ba? Ha ha ha ha! Jangan Island Resort. I hope that you like the place and please subscribe and comment challenge